इतने प्यार से झूठ बोलती थी ना साला कभी लगा ही नहीं झूठ बोल रही है बोलती थी मेरे बाबू ने ताना ताया मैंने भी नहीं ताया